السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن إذا الدرس الثامن الثامن نبدأ بالأحرف حرف ط هذه أخذناها عندما تعلمنا حرف الأظ أظ اليوم نضع عليها فقط الألف فتكون ط أض ط أيضا لسانك يكون في الأعلى ط ط ط أط ط ط ط حاول أن تتعلمها هكذا ط ط تشبه ت لكن لسانك في الأعلى كله ولا يبقى كثيرا ط pa, pa. والحرف الثاني هو الكاف ط كاف هذه تأتي ك ط ك ط ك ط كان في بداية الكلام تأتي كما هي ط في وسط الكلام أيضا عندما تأتي كما هي لا تتغير ط هذه آه، من الكلمة الأخرى لنفترض حرف سين يأتي هكذا الطاء لا تتغير طه وفي آخر الكلام تأتي أيضا نفسها في آخر الكلام الكاف تبدأ تأتي في أول الكلام هكذا وفي وسط الكلام أيضا تأتي هكذا وهنا لنعتبر أن هناك حرف مثلا حرف السين الذي تعلمناه وفي نهاية الكلام تأتي كما هي كما هي كاف هذه أشكال الكاف وأشكال الطاء نبدأ بمثال عن ط آه لنكتب مثلا طارق طارق طارق طارق طارق آ لا تنسى الألف على هذه طا را قاف القاف أخذناها في الدروس السابقة والراء في بداية الدروس طارق طارق مثلا لنكتب كلمة صعبة قليلا ولكن سوف نبدأ بها معا طامة طامة ابدأ كما تعلمنا عندما تكون الكلمة صعبة بالأحرف طا à m M. تاء مربوطة أم ليست تاء مربوطة؟ نعم التاء أن تكون في نهاية الكلام هذه الآن قلنا الجميع علم علم شيئا أنا فعلته ويفكر بهذا الأمر أن طام هو شدة صحيح وأنا فعلت هذا لحتى يتذكر من لا من نسي هذا الأمر سوف أكتب هنا زائد طبعا الكثير الآن لن ينساها ميم زائد ميم تساوي ميم عليها شدة سوف نبدأ الآن من جديد كتابتها طا م هنا نقطتين وهنا الشدة طامة اللغة العربية سهلة لكن قليلا قليلا ربما بدأنا بالأحرف الصعبة آه، لكن سوف تتعلم الذي لا يعرف اللغة العربية لا تخرج معه الطاء والظه طه وهناك حرف آخر أيضا صعب قليلا لكن علي علينا التدريب طول الوقت أن نحاول أن نذكر هذا الحرف لأن اللسان يحتاج إلى تدريب فقط إلى تدريب طه ظه طه ظه فمن نسي ما هو الظهر طه ظه الفرق النقطة طه ظه طه ظه طه ظه نأتي إلى الكاف المثال الأول هو كرم كرم اكتبها ثم اكتب معي كرم ك را ميم كرم كرم المثال الثاني سوف نجمع معه بعض الأحرف القديمة وهي من القرآن إياك إي إي إيا ماذا نفعل؟ يا أخرى؟ نعم شدات ك إياك إياك نعبد نعبد نون عين من عظيم باء من بسم الله والدال من محمد نعبد نعبد إياك نع نع اب اد نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الجميع يستطيع كتابتها الآن سوف نكتب الفاتحة كلها في درس لوحده سوف نتعلم كتابة الفاتحة كلها بعد أن ننتهي من أحرفها والجميع يستطيع كتابتها سوف نكتبها معا آه كافي كافي اكتب كافي كا آ اف اي كافي اكتب سكان سكان سكان سكان هذا المثال الأخير بحرف الكاف ما هي أحرفه؟ خلينا نكتب الأحرف أولا سكان سك ك سك سك ك كفان آر إن سكان كاف نجمعها مع الكاف الأخرى تصبح كاف عليها شدة نكتب سكان سكان وبهذا نكون قد أنهينا درسنا الثامن والسلام عليكم ورحمة الله